Centro Ocupacional de San Mateo. Centro Ocupacional Vega de San Mateo. Eh, hacemos informática, para mí habíamos cuidado. Trabajamos la rotulación. Eh, hacemos... Eh, a veces nos traen cocina y vamos de vamos yendo, a sitios de nuestra zona canaria a divertirnos